всем с Новым Годом! Сегодня я покажу вам мой прогресс за 10 лет игры на гитаре. Погнали! Погнали! Thank you. Александр Кузьминых. Thank you.